e nos sentamos em silêncio. Alguns minutos. Minutos que se tornam todos os minutos. mergulhamos dentro, sentindo o ritmo do nosso coração. Ritmos cadenciados, tranquilos. Qual um tambor firme, acordando todas as células do nosso corpo. Bombeando sangue a todos os nossos órgãos, tecidos, músculos. recebemos nossas células este ritmo cadenciado, tranquilo. Inspirações completas, enchendo o abdômen. expirações que se juntam à inspiração sem intervalos. Nessa expiração esférica, a cada respiração mergulhamos mais profundo. milímetros de nosso ser. Em ritmo cadenciado, mais e mais calmo. Nossa respiração sendo o grande maestro. cada vez mais longa, completa, ritmada. este ritmo do coração cada vez mais calmo, cadenciado. Nosso olhar focado nesse centro. Embevecido por esse órgão nos traz vida. A cada respiração, o prana correndo pelas nossas veias. ritmos cadenciados. Inspiração unida com a expiração. Ouvimos o sangue dessas veias aqueles rios calmos. Circulando por nossos órgãos, nutrindo nossas células. apenas respirando. A inspiração o prana correndo, alimentando, nos nutrindo. sangue vivo, cristalino, ritmado. Ritmos tão tranquilos, tão apaziguados. apaziguando nossas células. O sangue da vida. nosso foco ainda no coração. Sentindo esse órgão o centro do nosso corpo. o centro dos chakras. Som tambor acordando as células. e acordando a nossa consciência. Borbulhado sangue nas veias. Rios profundos, artérias. respiração. Recebemos o prana que trazemos da fonte, pura luz. Puro alimento de alma. de corpos. Prana que cria universos. Que cria corpos. Percebemos nosso lindo coração ligado à nossa presença eu sou. Esse Espírito eterno e infinito. A fonte de toda inspiração. presença. Tornados fontes ao nos unificarmos com a fonte, grande sol central. carta cada inspiração, prana trazendo a luz superluminal. Lindas cores cromáticas os mundos multidimensionais de paz. A cada inspiração, unindo o amor da fonte nosso coração. O amor que jorra pelo sangue. Pelas veias artérias, cada célula. sangue superluminal se tornando nosso sangue. No silêncio do nosso coração e da nossa mente, o som do Minhadama, Minhadama, Minhadama, Minhadama, Minhadama, Minhadama. Minhadama. Men Radama. Min Radama. Min Radama. Min Radama. O som do mantra sagrado Min Radama. No ritmo do nosso coração. Men Adama. Coração bombeando. Min Adama. Não só o sangue, mas o som. Men Adama. Que desce dos céus da fonte. Min Adama. Min Adama. Corre pelas nossas veias, artérias. Min trazendo um novo corpo de energia no sangue. Men Adama, Adama. Nosso olhar percorre do coração o caminho dessas veias Visualiza no nosso sangue Minhadama, os cristais Minhadama, respirações mais calmas, mais profundas, mais conscientes. Minhadama, Minhadama. Menhadama. Trabalhando os cristais do corpo. Minhadama. Através dos cristais do sangue. Menhadama. Minhadama. As novas cores cromáticas. dançam em nossos cristais. Minhadama, Momento de purificação e regênese pura. através do sangue. Men Adama, Min Adama, em frequências superluminais. Men Adama, Min Adama, membrana cristalina. sangue cristalino. O ah. padrão Adam Cadmon. Ah. Nossa rememória. Relembra o homem original que fomos criados. Radama, Min Radama. Min Radama. Ativando os cristais de luz. Min Radama. Que falam com a fonte fala a sabedoria da fonte. Coração e presença unificados. Amém, Adama. Amém, Adama. Amém, Adama. ativando os cristais, nos tornando fonte. Minha Adama, higiene-se. Minha Adama, transfiguração. Minha Adama. Novo sangue cristalino regando, nutrindo. Men Radama. Men Radama. Corpo de luz, tornado corpo físico. Men Radama. Men Radama. Men Radama Radam Kadmon. Minha minha Minha Adama, minha Adama. Minhadama, Minha Adama, minha Adama. Men Radamaradam Kadmum. Men Radamar. O som sagrado. Men Radamaradam Kadmum. Em ritmo sagrado. Men Radamar, Men Radamar. Amor da fonte. Minha Adamami, Adama, Adankadima, Min Adam Adankadima, cristais no sangue, Min Adama, Min Adama Adankadima, tornando o amor fonte. Min Adama, Min Adama, a melodia calma purpúrea nos nossos sangues. Rios de sangue tão calmos, cristalinos. Men Radamaradam Kadmo. Min Radama. Min Radamaradam Nós, fonte corpo fonte. Minhadama, Minhadama, Cadmo. A nova membrana cristalina, Adama, Minhadama, relembrada do Cadmo, Minhadama, Adankadmo. Minhadama, Minhadama cristais superluminal. todos os sistemas circulatório sanguíneo ativados. Memória fonte. Minha Adama. amor fonte, sabedoria da fonte. O sangue falando a sabedoria da fonte. Através da voz humana. Adamar Adam Kadmon, minha Adamar, minha Adamar Adam, sangue humano transfigurado em sangue divino. Ser humano é lembrado de mim. Adama, Amém, Adama. O amor e sabedoria é frequência maior. Amém, Adama, Adam Kadmo. Minha Adama, coração. Minha Adama, Adam O cristal Sangue que chora. Prana saciando através do sangue todas as fomes. do nosso coração. Minha Adama, minha Adama. Minha Adama, minha Adama. Minha Adama, minha Adama. Minha Adama, minha Adama. Men Adam Kadmo. Nós apenas respirando. sentindo. acessando minha sabedoria multidimensional dos reinos de amor. e ativado né, em novo patamar crístico. Minha Nossa consciência. Adentrando a frequência do sangue cristalino. Minha A consciência Adam Home original. Adama, Adama. Para tocar consciência original. Minha Adama, Adama. Adam tocar consciência que corre nas nossas veias. Minha Adama, Adam Se tornando a nossa consciência. sangue cristalino. Minha Radama, seres crísticos de luz. mais calmo. Sorrindo com nossas células. Novo sangue. Nova eterna consciência. ritmos mais e mais calmos. Minha Adama, vem Adama Dankadma. Minha Adama, respirações esféricas conscientes. coração em paz absoluta. Prana alimentando todos os níveis de nosso ser. estás falando da sabedoria divina. Bem amada, amada, Angádio. Minha amada, amada, amada. Guardamos ainda alguns segundos. Respirando. Minha minha Ouvindo de borbulhado sangue cristalino. Adancadium. Men Adamar Adancadium. Sentindo as batidas do nosso coração. Men Adamar Adancadium. Em frequências cósmicas. Minha Adamar alegria transborda. na consciência do ser eterno que somos, minha Adama, minha Adama Adankadma, minha Adama seres fortes. Nosso coração, o grande sol. O sol é que ilumina as nossas células. dia para fora do nosso corpo, iluminando o mundo. Transfigurando o mundo a partir de nossa própria transfiguração. sangue cristalino. Men Hadamaradam Kadmo. Min Hadamaradam é Kadmo. Men Hadamaradam Kadmo. Rios em nós. se unificando aos rios que correm o mundo. nutrem o mundo. Nossas águas cristalinas. Menhadamaradamkadmo. Ungidas ao nosso sangue cristalino.

através de nossa respiração, então, tá o prana chegando às águas, totalmente limpo, então, tá despoluído. E das águas dos rios, mares, oceanos,

prana da terra. Minhadama, Minhadama. Em puros cristais. Luz superluminal. Nosso coração tornado grande sol central

águas crísticas na terra. Minha minha Minha Coração crístico em nós. unidos ao coração da terra. Um só som. uma só luz. Bem Adamarada Cadmo. Cristais do sangue ativados em nós. Cristais da Terra. frequências superluminais. Novas cores cromáticas. Frequências superluminais. Nós, grande Sol Central do Sol central da Terra. A Mãe Terra fundida em nós. Nós, como Mãe da Terra, Minha Adama. alimentando na terra o amor e sabedoria. Vem, Nova consciência. Novo nível Nós, Mãe da Terra, Adam Cadmo, minha Adama, cuidando da Terra, minha Adama, Adam Cadmo, nessas frequências de novo te avazamento. sais águas da terra. A sabedoria Adama, Adama, Sabedoria do amor divino tomando vida na Gêmese. Bem Transfiguração. Minha Adama, minha Adama. nossa respiração. Minhadama, Minhadama, sinto a respiração da terra. Atankadma. Minhadama, Minhadama. E continuamos respirando. vibração, sentimento, sentindo até a Adama, minha Adama Dankadma, respiração Sol Central. respiração da Terra. Adankadimo. Minhadamar Adankadimo. Minhadamar Minha Adamar. Minha Adamar. Adama, Min Adama, Min Adama, Min Adama, Min Adama. assim é. minha Adama, minha Adama, Assim é. minha.